हेलो भाई लोग welcome back to our channel new gamer आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना क्योंकि लाइफ में बढ़िया रहने से अच्छा कुछ भी नहीं है आप सबको पता ही है तो guys F F W S का फाइनल का जो रिवार्ड है वो आ चुका है क्या मिशन है वो भी आ चुका है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो पूरा वॉच करना ताकि आपको सबको पूरा समझ में आ जाए आप वीडियो स्किप मत करना यार और बीच में मत कट करना क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है तो एफ एफ डब्ल्यू एस का जो फाइनल का रिवॉर्ड है वो आपको कैसे मिलेगा मैं पहले बता देता हूँ एफ एफ डब्ल्यू एस का फाइनल का जो रिवॉर्ड है गरीना फ्री फायर ऑफिशियल वो यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम करने वाला है तो उसमें एक माइलस्टोन दिया रखा है वो गरीना फ्री फायर ने वो माइलस्टोन अगर हम सब कंप्लीट करते हैं तो हमको मिलेगा कुछ रिवॉर्ड तो वो माइलस्टोन क्या है और कब मतलब मैं बता देता हूँ माइलस्टोन है कि दो लाख मतलब सात लाख सब्सक्राइबर मतलब व्यूअर्स कंप्लीट करना है सब्सक्राइबर नहीं सॉरी गलती से निकल गया तो व्यूअर्स कंप्लीट करना है सात लाख व्यूअर्स कंप्लीट करना है और आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं बता देता हूँ तो पहले दो लाख सब्सक्राइबर मतलब व्यूअर्स कंप्लीट करेंगे तो पहले आपको वेपन रॉयल वाउचर देगा फिर आपको देगा एक कैरेक्टर क्रिएट्स कैरेक्टर क्रिएट्स मतलब कि जो पहले इवेंट में आया था ना आप टोकन दे के खरीद थे अरे यार वो इवेंट अभी भी है तो टोकन दे के आप क्रिएट्स खरीदे थे उसमें से आप कोई भी एक परमानेंट कैरेक्टर ले सकते थे तो इसमें भी वही होगा आपको एक परमानेंट कैरेक्टर मिल जाएगा और दूसरे प्राइज पूल में क्या है मैं बताता हूँ तो दूसरे में है चार लाख व्यूर्स के मतलब कि चार लाख व्यूर्स में कुछ अच्छा है तो तीन वेपन रॉयल वाउचर और एक नया इमोड है तो एक नया इमोट कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो गाइज ये इमोट पूरा ओपी लग रहा है यार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और तीसरे मतलब जो सात लाख व्यूर्स कंप्लीट करने पे जो रिवार्ड देगा वो भी बहुत ही अच्छा है ये देखो गाइस सात लाख व्यूर्स कंप्लीट करने पे आपको ये तीन टाइप के ग्लोवाल दिख रहा है और उसके साथ एक एक कस्टम कार्ड मतलब ये तीनों के तीन नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ एक ग्लोवाल और एक कस्टम कार्ड मिलेगा तो इन तीनों में से आप कैसे लेंगे जैसे ही करीना फ्री फायर के जो यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम होगा अगर आप सात लाख व्यूअर्स कंप्लीट करते हो तो आप जैसे ही कंप्लीट कर दोगे तो लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद आप गेम में वापस आएंगे गेम में वापस आने के बाद सिंपल सा आपको इन तीनों में से कौन सा लेना है उसके साइड में जो ये ये दिख रहा है ना आपको बॉक्स है खाली बॉक्स है उसमें आपको टिक करना पड़ेगा टिक करने के बाद यहाँ पर जो नोट स्टार लिखा है यहाँ पर क्लाम का ऑप्शन आ जाएगा तो आप यहाँ में से एक क्लाम कर सकते हैं तो ये कब होगा ये होगा 22 में 22 मई को शाम के छः बजे तीस मिनट में होगा तो ये शाम के छः बजे तीस मिनट को जो लाइव स्ट्रीम होगा आप सबको जाना है और सात लाख व्यूअर्स का जो माइल रखा है गरीना फ्री फायर ने वो कंप्लीट करना है मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बंदे जाते हैं बहुत बार स्माइल स्टोन दिया है गरीना फ्री फायर ने कंप्लीट भी हो गया है तो इस बार भी कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और गाइस आपके लाइक से ही हम मोटिवेशन होते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए आप सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वीडियो का जो मेरे चैनल का जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके और love you guys bye bye to all